गिम्प या ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत हे ट्युटोरियल उत्तरेकडील जर्मनीच्या ब्रेमेन मधील रॉल्फ स्टायनॉट यांच्याद्वारे निर्मित आहे नॉर्मन कडून ईमेल सह मला ही इमेज मिळाली आहे त्याने या सेव्ह करण्यास सांगितले ही ती इमेज आहे जी त्याला रॉ कन्व्हर्टर वापरल्यानंतर मिळाली आहे आणि येथे ही मूळ इमेज होती इमेजेसची ची तुलना केल्यास नॉर्मन काय केले ते स्पष्ट होते प्रथम त्याने इमेज रोटेट केली आहे आणि नंतर त्याने फोरग्राउंड मध्ये तेज आणि रंग मिळविण्यासाठी कर्व्स टूलने इमेज संपादित केली आहे आणि ढग जास्त काळे होऊ नये हा प्रयत्न केला आहे आणि जेव्हा आपण येथे या इमेज कडे पाहू तर ढग हे सुंदर दिसत आहेत मला ते आवडले मी शोवर ही प्रतिमा दर्शविण्याच्या परवानगीसाठी त्याला विचारले आहेत आणि मी आता त्याचे काम पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करेल आणि नंतर मी त्याच्या इमेज मध्ये अधिक चांगले ढग मिळविण्याचा प्रयत्न करेल परंतु प्रथम आपण या इमेज बद्दल एक्सिफ इन्फॉर्मेशन मध्ये काही मिळते का ते शोधू जे आपल्यास काय चूक झाली आहे याची सूचना देईल तुम्ही पाहू शकता की हा एक पॅनासॉनिक कॅमेरा आहे आणि या कॅमेराचा सेन्सर फार लहान आहे तुम्ही तुमच्या शर्टच्या खिशात हा कॅमेरा ठेवू शकता आणि येथे आपल्याकडे एक्सपोजर डेटा आहे exposure time 1000 of a second आहे आणि अपर्चर 56 आहे फ्लॅश चालू होता आणि कॅमेराने इमेजमध्ये फ्लॅशच्या परिणामाचे गणन केले आहे आणि अशा लहान कॅमेऱ्याचा फ्लॅश अशा देखाव्यासह कार्य करत नाही इमेजचा हा भाग उजळ करण्यासाठी मला असे वाटते की तुमच्या मागे लहान अणुबॉम्ब सारखे काहीतरी असणे गरजेचे आहे ही इमेज जे मध्ये सेव्ह केली आहे आणि ते एक दुसरी समस्या देते येथील हे क्षेत्र जो इमेज मधील खरोखर मनोरंजक भाग आहे तो जेपीईजी च्या कॉम्प्रेशन ने अत्यंत गडद झाला आहे आणि जेव्हा मी क्षितिज मध्ये झूम करते मी पाहू शकते की स्टफ सुरेखित आहेत परंतु हे अधिक तीक्ष्ण आहे आणि तेथे क्षितिज वर एक जहाज देखील आहे ढग फार स्पष्ट आहे परंतु आपण गडद भागात जाऊ तेव्हा तुम्ही येथे एक झाड पाहाल पण काहीही स्पष्टपणे दिसत नाही कारण जे जेपीईजी भाग इमेजच्या बाहेर सोडतो जे कॅमेरामधील मधील कंप्यूटर प्रोग्राम तुम्ही कधी पाहाल असे वाटत नाही परंतु मला हा स्टफ येथे पाहायचे आहे आणि मी जे कॉम्प्रेशन सह थोडी अडकलेली आहे कारण येथे गमावलेले तपशील पुन्हा दिसू शकत नाही आणि जेव्हा तुम्ही हा रॉ चित्रित कराल तेव्हा तुम्ही अशा समस्यांना टाळाल आणि पुढील ट्युटोरियल मध्ये मी तुम्हाला यूएफ रॉ कन्व्हर्टर आणि त्यास गिंप सह कसे वापरावे ते दर्शवेल आणि पुढील ट्युटोरियल करिता हा अचूक विषय असेल असे मला वाटते येथे असलेल्या टूलबॉक्स वर खेचून मी गिंप मध्ये इमेज लोड करते आणि विंडो मोठी करते आता माझी पहिली स्टेप इमेजचे थोडे मापक करणे असेल कारण इमेज खूप मोठी आहे परिणामी XCF फाइल 40 मेगाबाईट्स पेक्षा जास्त होईल टूलबार मधील इमेज वर क्लिक करून मापन कमी केल्या जाऊ शकते आणि मी स्केल इमेज निवडून रुंदी समजा 1000 पिक्सेल मध्ये बदलते आणि जेव्हा मी टॅब दाबते मला लांबी 750 पिक्सेल्स मिळते आणि मी उत्तम इंटरपोलेशन निवडला आहे त्यामुळे मी स्केल वर क्लिक करते येथे चौकटी मध्ये पूर्ण इमेज मिळविण्यासाठी Shift Ctrl ई e दाबा आणि आता मी ही इमेज संपादित करण्यासाठी सेट आहे पहिली स्टेप रोटेटिंग असेल मागील ट्यूटोरियल मध्ये मी तुम्हाला इमेज रोटेट करण्याचे दोन मार्ग दर्शविले होते आता तिसऱ्या मार्गाची वेळ आहे तर मी इमेज मध्ये झूम समान स्टेप अनुसरणार आहे जेथे मी एक आडवी रेष पाहू शकते आणि क्षितिज आडवी रेष आहे कारण हॉरिझोंटल हे हॉरिझोन व्याख्या आहे नंतर मी टूलबॉक्स वरून मेजरमेंट टूल निवडते आणि मी इन्फो विंडो निवडणार नाही कारण ते इमेजच्या फ्रेम दरम्यान पॉप होते परंतु मी स्टेटस बार मध्ये येथे खाली सर्व माहिती मिळू शकते आता क्षितिज चे कोन मिळविणे सोपे आहे फक्त क्षितिज वर कर्सर ठेवा माउस बटन दाबा आणि त्यास खेचा रेषेला दुसऱ्या बाजूला खेचा आणि क्षितिजावर एक रेष समांतर करा आणि बटण सोडा कोणच्या माहितीसाठी स्टेटस बार मध्ये पहा आणि मी पाहते की कोन 164 डिग्रीज आहे आता मी रोटेट टूल निवडते केवळ इमेज मध्ये क्लिक करा आणि त्यामध्ये टाईप करा 163 डिग्रीज माइनस कारण मला अधिकला 163 डिग्रीज विरुद्ध करायचे आहे रोटेट वर क्लिक करा आणि तुम्हाला एक रोटेटेड इमेज मिळेल केवळ क्षितिज तपासण्यासाठी स्केल खाली खेचा आणि हे आडवे आहे पुढील स्टेप इमेज क्रॉपिंग ची असेल परंतु मी आता इमेज क्रॉप करू शकत नाही कारण इमेजचा हा भाग दिसत नाही म्हणून मी खरोखरच स्टफची पारख करू शकत नाही कुठे क्रॉप करायचे हे मला माहित नाही म्हणून प्रथम इमेजचा हा भाग थोडा उजळ करा मला कर्व्हस टूल सह कार्य करायचे आहे परंतु त्यापूर्वी मी लेयरची एक कॉपी बनविते कारण जेव्हा कर्व्हस टूल चा वापर केला तर इमेज मधील माहिती गमाविली जाते त्यामुळे इमेज सह कधीच असे काही करू नका जे आपण पुन्हा मिळवू शकत नाही मी रोटेट केले आहे परंतु पुढील स्टेप मध्ये मूळ प्रतिमेवर काहीही करू नका प्रथम मी जमिनीचा भाग संपादित करेल त्यामुळे मी या लेयरला लँड नाव देते त्या फील्ड मध्ये डबल क्लिक करते जिथे नाव आहे आणि एंटर दाबते आता लेयरचे नाव लँड असे आहे मी कर्व्स टूल निवडते इमेज मध्ये क्लिक करते आणि आता मी इमेजचे अन्वेषण करेल कोणीही सहज ओळखेल की इमेजचा हा भाग खरोखर अंधारमय भाग आहे परंतु येथील गवत ही खूप गडद आहे पाणी येथे करड्या भाग असल्याचे दिसते आणि आकाश स्पष्टपणे हा भाग आहे त्यामुळे इमेज मधील जमीन मला उजळ करावी लागेल आणि हे मी यास केवळ वर खेचून करणार आहे आणि आता मनात असा प्रश्न येतो की मला हे किती दूर खेचावे लागेल कारण मी अधिक दूर खेचले तर हे कृत्रिम दिसेल आणि जर मला कर्व मध्ये आकाश आणि जमिनीस एका मोठ्या फरकने एकत्र जोडायचे असल्यास तर हे खरोखरच्या इमेज सारखे दिसणार नाही म्हणून मी त्यास थोडेसे खाली खेचते चला मी हे करण्याचा प्रयत्न करते येथे हे चांगले दिसते समुद्र खूप तेजस्वी नाही आणि छोटे ख्रिस्ती देऊळ देखील दृश्यमान आहे ओके वर क्लिक करा जमिनीचा भाग संपादित केल्यानंतर मी आकाशावर जाते त्यामुळे मी मूळ लेयरची एक कॉपी बनविते आणि त्यास वर घेऊन स्काय नाव देते लेयरवर डबल क्लिक करा स्काय असे नाव टाईप करा एंटर दाबून आणि आपल्याकडे आकाश आहे मला इतर लेयरचे नुकसान न करता केवळ स्काय लेयरला संपादित करायचे आहे आणि असे करण्यास मी एक लेयर मास्क सह कार्य करते स्काय लेयरवर राईट क्लिक करा एड अ लेयर मास्क वर क्लिक करा आणि व्हाईट लेयर मास्क म्हणजेच फुल ओपॅसिटी निवडा याचा अर्थ ही लेयर पूर्णपणे दृश्यमान आहे आणि हे पांढरे आहे मला जमिनीच्या लेयरला लपवायचे आहे आणि मला समुद्र आणि आकाश दरम्यान तीक्ष्ण धार देखील नको आणि त्यासाठी मी ग्रेडियंट टूल वापरते एक ग्रेडियंट ही काळ्या आणि पांढऱ्या दरम्यान एक गोष्ट आहे चला मी हे तुम्हाला येथे स्क्रॅप लेयर मध्ये दाखविते मी ग्रेडियंट टूल निवडले आहे मला आत्ताच एक नवीन गोष्ट योगायोगाने आढळली आहे की जेव्हा तुम्ही टूल आयकॉनवर डबल क्लिक कराल तर टूल पर्याय आपोआप निवडले जातात मला नाही वाटत की ही तुमच्यासाठी एक नवीन गोष्ट पण माझ्यासाठी नवीन आहे जाणणे चांगली गोष्ट आहे पुन्हा ग्रेडियंट टूल वर जाताना मी लेफ्ट माउस बटन क्लिक करून ही ओळ येथे खेचते आणि ती सोडून देते तेव्हा सुरुवातीचे डाव्या बाजूचे क्षेत्र काळ्याने भरले जाते आणि शेवटचे उजव्या बाजूवरचे क्षेत्र पांढऱ्याने भरले जाते जे ग्रेडियंटच्या दुसऱ्या बाजूला आहे पांढऱ्या आणि काळ्याच्या दरम्यानचे क्षेत्र करड्याचे विविध क्रम आहे आणि त्यास ग्रेडियंट म्हणतात आणि मी लांब ग्रेडियंट किंवा फार लहान ग्रेडियंट बनू शकते येथे विविध ग्रेडियंट टूल आहेत आणि मी येथे हा काळा आणि पांढरा चिकटविते आणि येथे बरेच काही पर्याय आहेत जसे की रेडियल जेथे तुम्ही वर्तुळ बनू शकता येथे भरपूर अधिक पर्याय आहेत जे तुम्ही वापरू शकता या टूलच्या ह्या पर्यायाचे अन्वेषण करणे हे योग्यतेचे आहे शेप ला लिनियर मध्ये सेट करते आणि येथे स्क्रॅप लेयर डिलीट करते आता मी येथे स्काय लेयर वर कार्य करीत आहे इमेज पारदर्शक बनविण्यापासून ते प्रकट करेपर्यंत ग्रेडियंट काळ्या ते पांढऱ्यामध्ये सेट केले आहे आणि मी लेयर डायलॉग वर परत जाते आणि मी लेयर स्वतः सक्रिय केली आहे का ते तपासते कारण मला मूळ इमेज मध्ये पेंट करायचे नाही मला लेयर मास्क पेंट करायचा आहे आणि मी इमेज मध्ये ज़ूम करण्यासाठी झूम टूल निवडते यास थोड्या सरावाची आवश्यकता आहे मी या पॉइंटवर वर सुरू आणि येथे समाप्त करेल मला ग्रेडियंट सरळ हवा आहे कारण अशा प्रकारचे ग्रेडियंट अशा इमेजला कारणीभूत ठरेल जी मला नको स्टेप उंडो करण्यास कंट्रोल CTRLZ दाबा त्यामुळे मी कंट्रोल की दाबते आणि आता येथे स्लाइडर हालचाली 5 अंश मर्यादित आहे त्यामुळे मी त्यास येथून बनविण्यासाठी सुरू करते ते या पॉइंट पर्यंत आणि तुम्ही संपूर्ण प्रतिमेवर पुन्हा जाल तेव्हा तुम्ही पाहू शकता की हे माझे ग्रेडियंट आहे आणि इतर लेयर बंद करते तेव्हा वरच्या लेयर मध्ये केवळ इमेज भाग दिसत आहे आणि इतर बॅकग्राउंड मध्ये आहे पण मला हे खूप खात्री वाटण्याजोगे वाटत नाही हे थोडे कृत्रिम दिसते त्यामुळे मी आकाश थोडे उजळ बनविणार आहे ते करण्यास प्रथम मला लेयर मास्क निष्क्रिय करावा लागेल आणि त्यावर कार्य करण्यास लेयर स्वतः सक्रिय करते अन्यथा मी लेयर मास्कवर वर टूलचा वापर केला असता त्या भोवती असलेल्या पांढऱ्या फ्रेमने तुम्ही नेहमी लेयरचा सक्रिय भाग ओळखू शकता इथे हे प्रयत्न करू आता मी आकाशाला उजळ करते त्यामुळे मी हे वर खेचते आता हे खात्री वाटण्याजोगे दिसते कारण आकाश उजळ आहे आणि आकाश व समुद्र दरम्यान कृत्रिम सीमा नाहीशी झाली आहे हे कार्य करेल असे वाटते स्काय लेयर आणि त्या खाली असलेल्या लेयरना ना बंद करून या इमेज ची तुलना करू तुम्ही फरक पाहू शकता ही मूळ इमेज आहे ही लेयर नवीन स्काय ची आहे आणि त्या खाली लँड आहे मला असे वाटते लँड थोडे अधिक कॉन्ट्रास्ट वापरू शकतो पण मला खात्री नाही आहे म्हणून मला हे प्रयत्न करावे लागेल त्यामुळे केवळ लँड लेयर वर डबल क्लिक करा आणि ओव्हरले मोड निवडा जे तुम्हाला थोडे अधिक कॉन्ट्रास्ट देईल पण हे निश्चितपणे खूप आहे त्यामुळे मी ओपॅसिटी खाली स्लाइड करते हे चांगले दिसत आहे की नाही पण मला हे चांगले वाटत आहे आता मला चार लेयर मिळाले आहेत बॅकग्राउंड मूळ इमेज जी खरोखर अधिक गरजेची नाही land layer a land copy आणि लेयर मास्क सह स्काय आणि मी इमेजची माहिती न गमाविता येथील सर्व व्हॅल्यूज बदलू शकते लेअरचा वापर करणे हा एक उत्तम फायदा आहे आता शेवटच्या भागासाठी क्रॉपिंग 7 is to 75 रेशो मध्ये क्रॉप करायचे आहे कारण त्याचा प्रिंटर 5 इंच कागद वापरतो चला ते करू five fixed aspect ratio crop कुठे करायचे नॉर्मनने ही इमेज कुठे क्रॉप केली असे वाटते की मी ते विसरले चला येथे ठरू. मला असे वाटते झाड आणि कोरडे गवत समाविष्ट करावे त्यामुळे मला येथे उजव्या कोपऱ्यातून सुरू करावे लागेल आणि केवळ क्रॉप टूल खेचा हे केवळ आवडीनिवडी बाबत आहे आणि पंपिंग सह काहीही करू नका हे शिकाल येथे रूल्स ऑफ थर्ड्स आहे मी यास आत ठेवते येथे तुम्ही पाहाल देवळाचा अग्रभाग आता एक आवडीचा घटक झाला आहे येथे अधिक कलात्मक गोल्डन सेक्शन आहे आणि तो उपयुक्त असू शकतो पण मला फक्त आपले डोळे उत्तम वाटतात हे कार्य करेल असे वाटते मला ही इमेज जेपीईजी इमेज म्हणून सेव्ह करायची आहे आणि त्याआधी मी ते थोडे तीक्ष्ण करते शार्पनिंग चे ठसे जे दिसत होते मी करण्यापूर्वी सर्व मॅनिप्युलेशन्स गेले आहेत पांढऱ्या ओळी हॅलोज पाहण्यासाठी दृश्यमान होते यावेळी सुद्धा मी फिल्टर्स एन्हान्स शार्पन मेथड वापरेल असे वाटते एक तीक्ष्ण नसलेला मास्क आहे तीक्ष्ण सहित काही मानक मूल्यांचा पूर्वसंच मी पुढील ट्युटोरियलमध्ये मध्ये अनशार्प मास्क कव्हर करेल मी हे कधीच वापरले नाही आणि त्यासाठी मला यास स्वतः शिकावे लागेल म्हणजे मी याबद्दल काहीतरी समजावू शकेल हे येथे चांगले कार्य करते असे वाटते मी जाऊन प्रतिमा सेव्ह करू शकते मी आज मजेदार स्टफ टाइप करत आहे ठीक आहे मला माहित आहे की पॅग अनेक लेयर सह प्रतिमा हाताळू शकत नाही त्यामुळे इमेज आता एक्सपोर्ट होऊन सर्व लेयरची माहिती गमाविली गेली आहे आणि गेम एक वॉर्निंग देते आणि मला असे वाटते की 85 क्वालिटी चांगली आहे फाइल आकार आणि इमेजच्या च्या दर्जा दरम्यान परिपूर्ण तडजोड आणि मी माझ्या तीक्ष्ण सहित पुन्हा जाऊ शकते आणि इमेजला आकार देऊ जेणेकरून माझ्या ब्लॉग मध्ये शो नोट्स साठी मी काहीतरी ठेवू शकते इमेज स्केल इमेज वर जा आणि मला रुंदी पिक्सेल्स 600 हवी आहे यास स्केल करा आणि आता मी हे पुन्हा तीक्ष्ण करते इमेज मध्ये शार्पनिंग हे आपल्या बाबींच्या शृंखलेतील अंतिम स्टेप असावी खरोखर ही अंतिम स्टेप आहे अल्गोरिदम तेव्हाच चांगले कार्य करते जेव्हा तुम्ही त्यानंतर काहीही बदल करत नाही आकार बदलणेही नाही चला याकडे पाहू मी थोडे अधिक घेऊ शकत होते मुळात समान संख्येवर समाप्ती करते मी या इमेज सहमत आहे मी यास डॉट 600 म्हणून सेव्ह करते जेणेकरून मला माहिती होऊ शकते की कोणती इमेज ब्लॉक लेटर मध्ये ठेवायची आहे चला या दोन इमेजची तुलना करू ही नॉर्मन बनविली आहे आणि ही मी बनविली आहे माझे आकाश निश्चितपणे चांगले आहे आणि मला वाटते नॉर्मनने समुद्र आणि देवळासह एक चांगले कार्य केले आहे आणि या संयोजनाने खरोखर एक उत्तम चित्र होईल आणि मला असे वाटते मी येथे उजाळा सहित अधिक केले आहे समुद्राचा लेयर सोप्या मार्गाने फिक्स करण्यासाठी येथे मी पुन्हा आले आहे मी बॅकग्राउंड लेयर वर एक मूळ कॉपी बनविते त्या लेयरला सी नाव द्या मी यास लँड कॉपीच्या वर स्कायच्या खाली खेचते आणि तुम्ही पाहू शकता की याने स्काय लेयरला अडथळा निर्माण झालेला नाही केवळ लँड लेयरला अडथळा झालेला आहे पण मी हे बाहेर लपवेल असे करण्यासाठी मी एक लेयर मास्क जोडते right click add layer mask आणि आता मी grey scale copy of the layer घेते आणि तुम्ही पाहाल येथे जमीन उजळ दिसते हे येथे होते तसे नाही पण तुम्ही पाण्यामध्ये मोठा बदल पाहाल आणि आता येथे लेयर मास्क वर थोडे कार्य करू शो ठे लेयर मास्क वर क्लिक करा तुम्ही ते येथे पाहाल आणि स्काय बंद करा आता मी कर्स टूल निवडते आणि मी कर्सला ला अशा प्रकारे एडजस्ट करेल की जमीन अधिक गडद होईल आणि समुद्र आणि आकाश उजळ होते आता इमेज कडे पाहू. शो लेयर मास्क वर अनक्लिक करा जवळजवळ काहीही फरक नसल्यासहित आता तुम्ही जमिनी चांगले पाहाल आणि समुद्र चांगला आहे मी सी लेयर निवडते तेव्हा तुम्ही पाहू शकता की समुद्र चांगला आहे आता मी कर्व्हस टूल चा वापर करून इमेज मधील व्हॅल्यूज बदलेल आणि मला वाटते असे करावे समुद्राला थोडा अधिक कॉन्ट्रास्ट द्या येथे असल्याप्रमाणे इमेज मध्ये येथे उताराचे चढण अधिक कॉन्ट्रास्ट आहे स्तंभालेखाचा हा भाग समुद्र होता त्यामुळे मला येथे फार असे कॉन्ट्रास्ट मिळते ते योग्य प्रकारे बसेपर्यंत कर्वने ने भोवती भरा मी हे अगोदर कधी केले नाही म्हणून मला येथे थोडा प्रयोग करावा लागेल आधी असलेल्या स्टफ पेक्षा ही पद्धत चांगली आहे असे मला वाटते आता येथे कडक आणि समुद्र दरम्यानची सीमा पाहू आधी तेथे एक मोठी समस्या होती यावेळी मला कोणतेही हेलोस मिळाले नाही आणि जेव्हा मी यामध्ये झूम करते तेव्हा तुम्ही हॅलो सारखे काहीतरी पाहू शकता परंतु हे केवळ समुद्र काठच्या फेसाळ लाटा आहेत येथे हॅलो नाही मी माझ्या पहिल्या प्रयत्नांत जमीन समुद्र आणि आकाश दरम्यान थोडा अधिक फरक मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला मी हे केले आहे परंतु या मार्गाने हे चांगले कार्य करेल असे वाटते काही करण्याचे राहिले आहे का अधिक माहिती जी यावर उपलब्ध आहे जर तुम्हाला कमेंट द्यायची असेल तर इन्फो जी वर लिहा धन्यवाद पुन्हा भेटू अशी आशा करते स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट तर्फे या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद